dünyanın merkezinin yeniden inkişaf ile bu kez bütün dinler için merkez hükmünü taşıyacak olan Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelene dek Hz. İsmail Efendimiz'den o döneme kadar da gelişecek olan Mekke-i Mükerreme'deyiz. Hz. İbrahim Efendimiz 82 yaşında Uhud dağında halvete girmişlerdi. Bu dağın hikmeti ilahiyesi elbette Uhud Muharebesi'nde hem öncesinde hem de sonrasında ayrı ayrı beyan ediyor olacağız Allah nasip ederse Siyer Nebi yolculuğumuzda. Hz. İbrahim Efendimiz Uhud Savaşı'nda Uhud'un seslenişiyle beraber Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ı saklamış olduğu mağaranın hemen yakınındaki bir diğer yarıktaydı. Allah-u Zülcelal'in Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla onun için açmış olduğu bir mağaradayız. Hz. İbrahim Efendimiz 82 yaşından 86 yaşına kadar yaklaşık 4 yıl ve dahi 4 ay ve dahi 10 gün daha üzerine koyarak 11. gününe kadar Rabbi ile baş başa kalmış olduğu alandayız. Tarihsel bütün süreçte Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ı mihenge alarak ümmeti İbrahim'den hasıl olacak ümmeti Müslüman, ümmeti İslam ile en nihayette gelecek ümmeti Muhammed'e dualarla bezeli bir sona kadar Hz. İbrahim Efendimizin Allahu Zülcelal'e karşı bitmek tükenmez nidalarıyla hak ve hakikati tekrar ve yeniden yaşamaya gayret ettiği bir anı yaşıyoruz. Bu anlar yaşanırken elbette ki ümmet İbrahim'in başında hak ve hakikati söylemeye devam eden onun evlatları var. Hem İshak aleyhisselam hem İsmail aleyhisselam. Henüz bir peygamberlik vazifeleri yok ama Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle Hz. İbrahim Efendimiz'den kalmış olan ve devam etmekte olan nihayetinde hem devlet yönetimi tabir caizse hem de ümmetin, ümmeti İbrahim'in gereklerini, ihtiyaçlarını yerine getiriyorlar. Hz. İbrahim Efendimizin halvetten çıkmış olduğu günlerde ise bu civarda toplumları oldukça sıkıntıya sokan bir hastalık dönemi var. Bu hastalık özellikle erkeklerin cinsel organlarından başlayarak yayılan önemli bir hastalık. Bu yayılan hastalığa karşılık Hz. İbrahim Efendimiz halvet çıkışında öğreniyor bu problemi. Öğrenmiş olduğu problem karşısında insanların sünnet olması gerekliliğini yeniden hatırlatıyor. Hz. Adem Efendimiz'den beri devam eden ancak ümmetlerin unutmuş olduğu hem sağlık, sıhhat hem insanın cinsel hayatı için önemli bir gereklilik olarak bu adet Hz. İbrahim Efendimiz tarafından tekrar hatırlatılıyor insanlara. Kendi sünneti ise tabir caizse ümmetinin bu yaştan sonra sünnet olunmaz ki diyen Beni İsrail'in sorularını cevaplamak üzerine. Yani onların korkularından onları kurtarmak üzerine. Ben dahi bu yaşta olsam yeniden yaparım demek üzere. Dolayısıyla Hz. İbrahim Efendimizin aslında sünnetsiz olduğunu söylemek doğru değil. Ancak kendisi de buradan bir deri parçasını alarak ümmetine o korkudan alıkoyabilmek için, onları yeniden doğruyu hatırlatabilmek için bunu yapıyorlar. Neden böyle söylediğimize gelince çünkü tarihsel süreç Hz. İbrahim Efendimizin yine bu yaşlarda bütün muteber kaynaklarda sünnet olduğu beyan edilir ama bu sünnet nedendir? Çünkü yine başka bildiğimiz bir şey var. Yine tarih kaynaklarımıza Beni İsrail'in etkisiyle olsa gerek. Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselama kadar ve kendisi de dahil olmak üzere Nuru Muhammediye taşıyanlar birkaç kişi hariç sünnetli olarak doğmuşlardır. O birkaç kişinin mevzusunu da zaman içerisinde inşallah ayrıca anlatıyor oluruz ama Nuru Muhammedi'yi taşıyanlar zaten peygamber sünneti diye tabir edilir. O sünnetle doğmuşlardır efendim. Dolayısıyla Hz. İbrahim Efendimiz de Nuru Muhammedi'yi taşıyan olarak sünnetli olarak doğmuş. Ancak ümmetine bunu gösterebilmek, bu yaşta dahi bu işin olabileceğini e, delillendirmek için cinsel organındaki o bir parçayı daha alarak ümmetine o hakikati öğretti. Ve dahi o yolculuk devam ediyor şimdi. Bunlar Kabe-i Muazzama'da davet sürecinin hemen ertesinde yaşanan, o aralarda yaşanan süreçler. Önemli olan davet. Ama sünneti de beyan ettik ki İbranilerin tarihi İslam'a tarihi dünyaya koymuş oldukları, katmış oldukları yalanları bir bir yıkıyor olalım tabuları. Efendim Hz. İbrahim Efendimiz geldiler. Aynı zamanda tabir caizse bir umre vazifesini yerine getiriyor olmuşlar. Civarında toplanan kabileler ve topluluklar onun halvetten çıkışını coşkuyla karşılıyorlar. Hz. İbrahim Efendimiz sessiz ve gülümser ve yorgun bir vaziyette ulaşıyor Kabe-i Muazzama'ya. Kabe-i Muazzama'nın üstünün neredeyse yarıya kadarki kısmı açık ama üzerinde hafif bir tahta sundurma var. İçinde bekleyenler için bir gölgelik oluşturması babından. Hz. İbrahim Efendimizin döneminde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama kadar ve sonrasında bile Kabe-i Muazzama'nın içerisinde belli durumlarda ibadet etme, bazı şeyleri saklama, bazı şeylerin yaşandığı alan burası. Tabii ki günübirlik girişler için söylemek gerekirse bir insanı kabe Muazzama'ya girdikten sonra da Allahu Zülcelal'in o büyük rahmaniyetin etkisiyle de türlü sıkıntılara girebilir olduğunda unutmamak lazım. Hz. İbrahim Efendimiz sessizce Kabe'yi tavaf ettikten sonra yukarıya doğru çıkıyor ve başlıyor nidai ilahiyle dünyanın dört tarafına ezan-ı Muhammedi'nin ilk halini okumaya, böylelikle davet etmeye böylelikle insanları bir araya getirecek tevhid üzerine ifadesine. Şöyle buyuruyor Hz. İbrahim Efendimiz, tabiri caizse insanlığın ilk ezanlarından birini okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd buyuran Hz. İbrahim Efendimiz, bugün de okumaya devam ettiğimiz bu tekbir nidasını bir ezan olarak kullanıyor. Hz. İbrahim Efendimiz'den günümüze kaldı. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın dilinden dökülüp ümmeti Muhammed'e mihen konmuş bu sözleri. Hz. İsmail ile Hz. İshak Efendimiz Hz. İbrahim Efendimiz'in bu döneminde 27 kez bir araya gelmişlerdi. 5. cildimizde Allah nasip ederse bunları Hz. İsmail ve Hz. İshak ve iki devirli dünya yönetimi alanında ifade ediyor olacağız. Hz. Hacer validemiz rahatsızlandı. Belinden yaralanmıştı. 45 gün boyunca Hz. İbrahim Efendimiz başında bekledi. İşte bu yaralanma Hz. İbrahim Efendimizin yine Kabe-i Muazzama'nın içine girmesinin bir başka vesikası olarak karşımıza çıkıyor. Elbette takdiri ilahidir, hakikat ecel değişmiyor ama her şey sebeplerle birbirine bağlanmış, müsebbip olan bir unsur ki Kabe-i Muazzama'nın içi müthiş bir celali tecelliyi barındırıyor. Hz. Hacer validemiz vefat etmeden evvel vasiyet ediyor. İsmail buradan çıkmasın. Beni zemzemden uzağa bırakmayın. Sare hastalanacak. Ona iyi bak. Selam söyle buyuruyor Hazreti Hacer Validemiz. Hazreti Hacer Validemizin vefatının ardından Hazreti İbrahim Efendimiz onu yine Hicir bölgesi diye bugün de görmüş olduğumuz alana defnediyor. Hazreti Sare kendi evinde Kudüs'te bekliyor. Hazreti İbrahim Efendimiz geriye dönüyor şimdi. O 3556 yılında 100 yaşındayken artık bölgenin en etkin ve en zengin birliğini kurmuş aynı zamanda tabir caizse bir devlet başkanı. Devlet ilan etmese de sınırsız bir devletin başındaki bir zat olarak Hz. Hacer'in vermiş olduğu o hüzünle dönüyor artık Kudüs'e. Defaatle gidip gelmeye devam edecek elbette. Ömrünün son 45 senesinde ise Hz. Sare yoktu. Hazreti Sare tıpkı Hazreti Hacer validemizin aynen söylediği ölümünden önceki ifadesiyle rahatsızlanmış ve 46 gün boyunca bu hastalığı çekmişti. Hz. İbrahim Efendimiz elleriyle beslemişti Hz. Sare validemizi. Hz. Sare validemiz sarı humma hastalığına yakalanmıştı. Hz. Sare validemizin vefatı ardındansa Hz. İbrahim Efendimiz Hz. Sare validemizi bugünkü ağlama duvarına cephesinden bakıldığında sol tarafındaki bölümüne defnetti. Bundan sonra ömrünün son demini geçirmiş olduğu Kudüs'te Hz. İbrahim Efendimiz vefat edeceği zaman dilimine doğru yaklaşıyoruz. Ama bunun için 5. cilde geçmemiz gerekiyor. Rabbim nasip eyledi. 4. cildimizi bitirmiş oluyoruz efendim. Yarın Allah nasip ederse Hz. İbrahim Efendimizin dünyaya veda ettiği döneme giriyor olacağız ve bundan bahsediyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.